assalomu alaykum aziz aka ukalar musofir yurtda yurgan musulmon ahli men sizlardan iltimos qilib so'rab qolaman o'g'lim uchun imkoniyatingiz yetgancha yordam qilingizlar o'g'lim mazasi yo'q besh kun olti kun reanimatsiyonada jotdi raminskiy rayonida u bursaga ko'chirdi ikki kun bedor animatsiyonida yotdi tetiski klinikaga o'tkazdi hozir palataga bugun sutkasiga uch ming rubldan pul to'layapmiz imkoniyatingiz yetganicha yordam qo'lini cho'zingizlar iltimos imkoniyatingiz yetmasa duo qilingizlar og'ir ahvolda kim bizga bir deb bersa sizlarga ming deb bersin shu farzand sabab shu musofir yurtda yuribman yana qo'lib qo'rqib qolishidan qo'rqaman Ordnung und auch nicht versagt, ihr Gott, turpoq ushlasangiz oltin bo'lsin alloh panohida asrasin sizlarni duo qilingizlar ko'pdiki ko'l degan lecheniyani yaxshi qilsanglar yaxshi bo'ladi deyishyapti sudurgi berib reanmasoniga tushib qoldi iltimos sizlardan agar sadaqa beruvchi odam berilgan sadaqa avval Alloh huzuriga va undan keyingina muhtojlarga yetib borishini bilganida edi ko'proq sadaqa bergan bo'lardi sadaqa jannat eshigidir sadaqa yaxshiliklar ichida eng yaxshisidir eng yaxshi sadaqa ochlarni to'ydirishdir sadaqa qiyomat kuni soyabon bo'ladi va do'zax olovidan saqlaydi sadaqa Allohning g'azabidan va qabr azobidan saqlaydi marhumlaringizga yetib boradigan eng yaxshi ajru savob sadaqadir sadaqa tufayli marhumning gunohlari kechiriladi sadaqa qalbni poklaydi va yaxshi amallar qilishga shijoatlantiradi sadaqa tufayli qiyomat kunida insonning yuzidan nur yog'ilib turadi sadaqa bergan odam qiyomatda xotirjam bo'ladi va o'tgan umridan afsuslanmaydi sadaqa bugungi va avval qilingan gunohlarni kechirilishiga sabab bo'ladi sadaqa bergan odam oson jon beradi va farishtalar uni duo qilib turadi sadaqa uchun katta savob beriladi hatto uning yaqinlariga ham sadaqa beruvchiga olloh katta mukofotlar va'da qilgan sadaqa beruvchi taqvodorlar qatorida bo'ladi va odamlar uni yaxshi ko'rib qoladi sadaqa mehribonlik va rahm shafqat belgisi hisoblanadi sadaqa beruvchining duosi tez ijobat bo'ladi va Alloh unga har ishda osonlik beradi sadaqa 70 ta balo eshigini yopadi balolardan saqlaydi sadaqa umrni uzaytiradi moliga baraka beradi